Kami dari 10 IPS akan menyampaikan sebuah pantun. Sebuah madu hidupnya rasanya dari pahit sekali. Hei teman, kemana saja dirimu tak kurang dengan Memotong kayu dengan gergaji sudah Akhirnya jatuh dan pergi cari minuman di Jepang. last time.